Astăzi vreau să-ți vorbesc despre a vesti. Um, e clar că ghiocelul este vestitorul primăverii și m-am gândit că pentru a ni se întâmpla ceva frumos în viața noastră ca și cum ar fi o primăvară, ar trebui să avem și noi un vestitor și cine să fie decât speranța. Ehm, în NLP este un exercițiu foarte tare să vizualizezi că ți s-a întâmplat exact ceea ce vrei să ți se întâmple și mi se pare că speranța ajută cumva eh, la această vizualizare. Tu ce părere ai? Ceau!